白い息立ち止まり夜明けの足音を聞いている凍えた指を重ねれば例えばそこからが始まり の日を数えながら かぶマイティが言ってたろお兄ちゃんはシロボンが大好きだって